να σας δείξουμε στο Scratch πώς μπορούμε να, να, πάρουμε, μια άλλη ενδυμασία, να πάρουμε μια άλλη δημασία, δηλαδή μορφή ή και πώς θα τη χρωματίσουμε. Νίκο, για δείξε μας πώς μπορούμε να χρωματίσουμε αυτή τη γάτα. Πατάμε στις ενδυμασίες, διόρθωσε και εξαρτάται βάζουμε ό,τι χρώμα θέλουμε. Τι κάνουμε πράσινο. Ε, τώρα θα χρωματίσουμε και το κεφάλι με ένα κόκκινο. Μπορούμε και αυτά τα άσπρα να τα κάνουμε και αυτά άλλο χρώμα ή αυτά μένουν έτσι. Ε, μπορούμε. Θα κάνουμε γαλάζιο. Τώρα για να μείνει έτσι πατάμε εντάξει ή ακύρωση. Ε, εντάξει. Τώρα πού μπορούμε να βγάλουμε, να, δηλαδή να πάρουμε μια ενδυμασία ζώα, δηλαδή έτοιμες. Ε, διάλεξα είμαι αρχή από αρχείο. Ζώα. Μπαίνουμε στα ζώα. Και διαλέγουμε ένα ζώο. Βάλε το λιοντάρι. Πατάμε εντάξει. Μπορούμε να το βάψουμε και αυτό. Ε, ναι. Πατάμε πάλι στις συνδυμασίες και διόρθωσε. με το κουβά και θα βάψω ό,τι χρώμα θέλεις. Εντάξει.